फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वाले एजुकेशन में देखिए फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ क्लॉक का ठीक है रीजनिंग का बहुत ही आईएमपी चैप्टर है क्लॉक रिसेंटली एएलपी में ग्रुप डी में काफ़ी क्वेश्चन इसे देखने को मिले थे ठीक है फ्रेंड्स और आगे भी आपको एसएससी जीडी में आरपीएफ में यूपी पुलिस में या और भी अदर एग्जाम्स में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स ठीक है देखिए हम लोग आज इसे बहुत ही ईजी वे में बताने वाला हूँ मैं ठीक है इतनी ईजी वे में बताऊँगा कि आप लोग आसानी से सीख जाइएगा कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ठीक है और हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएंगे ठीक है तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं वीडियो को देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट के ऊपर ठीक है क्योंकि बिना कंसेप्ट को जाने और फॉर्मूला को जाने ये सवाल आपसे नहीं बनेंगे ठीक है फ्रेंड तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे उसके बाद उस पर बेस्ट क्वेश्चन लेंगे ठीक है चलिए फटाफट शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एक घंटे में क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होती है ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए पहला कंडीशन क्या उत्पन्न होता है फ्रेंड्स कि एक घंटे के अंदर तीन कंडीशन उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स एक कंडीशन क्या है एक घंटे में देखिए फ्रेंड्स एक बार कंसाइड टाइम होता है ठीक है मतलब कि एक घंटे के अंदर ऐसी एक बार सिचुएशन आती है जब मिनट हैंड और आवर हैंड ठीक है यानी कि घंटा और मिनट की सुइयाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है एग्जैक्ट ऊपर ठीक है और उस समय जीरो डिग्री का एंगल बनता है ठीक है इसे बोलते हैं कंसाइड टाइम या ओवरलैपिंग का केस बोलते हैं तो ये एक घंटे में एक बार उत्पन्न होती है ठीक है फ्रेंड्स दूसरा देखिए उत्पन्न होता है स्ट्रेट एंगल यानी कि एक घंटे में सिर्फ एक बार ऐसा कंडीशन उत्पन्न होगा जब दोनों सुइया एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए ये है मिनट हैंड और ये है आवर हैंड ठीक है ये दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है फ्रेंड्स और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये सिर्फ एक घंटा में एक ही बार उत्पन्न होती है कंडीशन और देखिए तीसरा कंडीशन है कि एक घंटे में दो बार ठीक है दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है ठीक है दो बार क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है ऐसा कंडीशन दो बार होगा जब 90 डिग्री का कोण बनेगा जैसे यहाँ पर 90 बन रहा है फिर यहाँ पे एक कांटा होगा तो यहाँ पे भी 90 बनेगा ठीक है इस टाइप से मतलब कि 90 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच में बनती है ऐसा कंडीशन सिर्फ एक घंटे में दो बार उत्पन्न होती है ठीक है ये तो था हमारा बेसिक पॉइंट्स जिसे याद रखना है और कुछ फार्मूले हैं जिसे हम लोग जान लेते हैं तो देखिए फार्मूला क्या है minute into eleven by two minus hour into thirty ये देखिए आपका एक बेसिक फार्मूला है इसी की हेल्प से हम लोग आगे सवाल बनाएंगे फ्रेंड्स ठीक है इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं आगे कैसे बनते हैं ये मैं आगे बताऊँगा आपको तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ठीक है इनसे सवाल बनते हैं डायरेक्टली एग्जाम इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि एक घंटे में कितनी बार नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है ठीक है एक घंटे में कितनी बार वन एटी डिग्री का एंगल बनता है इसी प्रकार से ये भी पूछ लेंगे कि कितने बार जीरो डिग्री का एंगल बनता है एक घंटे में या फिर चार घंटे में पाँच घंटे में तो आपको मालूम होगा तभी तो बता पाइएगा फ्रेंड्स कि अगर एक घंटे में एक बार बनता है तो चार घंटे में चार बार बनेगा तो इस टाइप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये देखिए इसमें अब सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं देखिए इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी आपको टाइम दे दिया जाएगा ठीक है और आपसे पूछेंगे कि बताइए इसका इंटरनल एंगल क्या होगा ठीक है फ्रेंड्स इंटरनल एंगल क्या होगा या फिर रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा ठीक है तो ये दो टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं ठीक है तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग बात करते हैं इंटरनल एंगल के बारे में कि इंटरनल एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है तो देखिए फ्रेंड्स 180 डिग्री से कम ठीक है 180 डिग्री से कम जो भी एंगल रहेंगे हमारा वो कहलाता है इंटरनल एंगल और 180 और 360 के बीच जो आएगा उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल ठीक है तो अगर आपसे सवाल दिया जाएगा कि दो बज के तीस मिनट में जैसे कि यहाँ पर एक घड़ी है इस तरह से कंडीशन होंगे ये देखिए ये दो बज के तीस मिनट हो रहे हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि दो बज के तीस मिनट पे इंटरनल एंगल क्या होगा तो ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स तो ये निकलेगा इस फॉर्मूला की मदद से देखिए फ्रेंड्स ये फॉर्मूला कैसे आया कैसे ड्राइव किया गया इस पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं ठीक है इसलिए समय को वेस्ट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग फार्मूले पर चलते हैं ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो थर्टी है वो मिनट है ये जो टू है वो क्या है हमारा आवर है ठीक है यानी कि दो बजकर तीस मिनट तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स सिंपल जो है वो घंटे को घंटे में रख देंगे और मिनट वाले को यहाँ पर मिनट में रख देंगे फॉर्मूले के अनुसार तो हमारा फार्मूला क्या है minute into eleven by two तो हमारा मिनट कितना है फ्रेंड्स थर्टी मिनट्स और इसे एलेवन बाई टू से गुना किया गया है फॉर्मूला में उसके बाद यहाँ पे माइनस है और आवर इंटू थर्टी तो आवर कितना है मेरा दो है तो टू इंटू थर्टी अब इसी को फ्रेंड सॉल्व कर देना है देखिए दो से ये कटेगा फिफ्टीन टाइम्स में और फिफ्टीन इंटू एलेवन कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा टू इंटू थर्टी बराबर सिक्सटी ठीक है इसे हम गुना कर लेते हैं फिफ्टीन इंटू एलेवन कितना होगा फ्रेंड्स एक सौ पैंसठ डिग्री अब यहाँ से होगा सात डिग्री ठीक है तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा आंसर 105 डिग्री और देखिए फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो गया 105 डिग्री ठीक है 15 इंटू इलेवन करेंगे तो क्या आएगा 165 ओके और माइनस टू इंटू थर्टी किए तो आया सिक्सटी बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा 165 सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी बराबर वन डिग्री एंगल बनेगा हमारा ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल यानी कि माफ़ कीजिएगा इंटरनल एंगल बनेगा इसे ठीक है आंतरिक कोण जिसे बोलते हैं हिंदी में तो ये क्या हो गया अगर आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ठीक है एक राउंड 360 डिग्री का होता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे रिफ्लेक्स के लिए 360 से है ना आर से रिफ्लेक्स ए से एंगल रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करेंगे 360 में से हम लोग इसे माइनस कर देंगे ठीक है फ्रेंड्स 360 में से करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स ओके कितना आएगा 255 यानी कि आपका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा 255 डिग्री ठीक है यानी कि ये जो आपका हो गया इंटरनल एंगल ये 105 डिग्री हो जाएगा और ये जो आपका बाहरी जो बड़ा वाला कोण है ये ये आपका हो जाएगा 255 डिग्री ठीक है फ्रेंड्स देखिए काफ़ी इजी में बन रहे हैं ज़्यादा हार्ड फार्मूला भी नहीं है सिंपल पुट करना है और आंसर लाना है ठीक है उसी टाइप से देखिए और अन्य क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस एक अदर क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स चार बजकर चालीस मिनट ओके ये यहाँ पे चार नहीं यहाँ पे बीस ले लेते हैं चार बजकर बीस मिनट ओके देखिए हमारा ये मिनट है और ये आवर है ओके यानी कि चार घंटे हैं और ये बीस मिनट है सिंपली हम लोग इसे क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे twenty into eleven by two minus hour into thirty यानी कि फोर इंटू थर्टी यहाँ से कर जाएगा टेन टाइम्स में और ten into eleven minus one twenty ठीक है तो यहाँ से हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स एलेवन इंटू टेन क्या हो जाएगा वन वन जीरो और माइनस वन ट्वेंटी ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 110 में से गया 120 तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आपका 10 डिग्री आपका ये हो जाएगा आंसर ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है आपको ठीक है प्लस में आए माइनस में आए उससे कोई लेना देना नहीं है बस सिर्फ आपको अंक से मतलब है ठीक है माइनस टेन आएगा तो भी टेन डिग्री का कहलाएगा प्लस टेन आएगा तो भी टेन डिग्री ही कहलाएगा आंसर ठीक है अगर आपसे पूछे इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा तो 360 में से हम लोग इसे माइनस कर देंगे ओके तो क्या हो जाएगा 350 डिग्री ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल ओके ये आपका हो गया इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कौन और हाँ, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल बाहरी कोण ठीक है तो देखिए काफ़ी इजी बन रहा है सवाल ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है देखिए एक और केस इसमें होता है इसी पे बेस जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स तीन बजकर पंद्रह मिनट ठीक है तीन बज के पंद्रह मिनट में इंटरनल एंगल क्या होगा ठीक है तो आप सिंपली इसे इस फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं या नहीं तो एक शॉर्टकट क्या है इसमें कि देखिए जब वैसा केस आएगा जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर रहेंगी ठीक है यानी कि जब कंसाइड टाइम दिया रहेगा या लेपिंग वाला टाइम दिया रहेगा और आपसे पूछेगा इंटरनल एंगल या रिफ्लेक्स एंगल तो उसे बिना फॉर्मूले के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तुरंत दो सेकेंड में ठीक है कैसे करेंगे सो देख लीजिए देखिए तीन बज के पंद्रह मिनट तो यहाँ पे देखिए तीन होता है तो तीन बज के पंद्रह मिनट ओके तो देखिए ओवरलैपिंग का केस है दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो रही है तो जब भी ऐसा टाइम दिया रहे तीन बज के पंद्रह मिनट या चार बज के बीस मिनट पाँच पच्चीस छः तीस वो सारा केस क्या है ओवरलैपिंग का केस है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे बिना इसके हेल्प से भी निकल सकता है सिर्फ इसी केस में जब ओवरलैपिंग का केस रहेगा अदरवाइज आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा ओके तो जब भी ओवरलैपिंग का कोई भी टाइम दिया रहे सिंपली क्या करेंगे हम लोग मिनट को ठीक है मिनट बाई टू कर देंगे हम लोग क्या करेंगे इंटरनल एंगल के लिए मिनट बाई टू तो मिनट हमारा कितना यहाँ पे है पंद्रह डिग पंद्रह मिनट इसको दो से भाग दे देंगे तो कितना आएगा हमारा साढ़े सात डिग्री और यही क्या होगा फ्रेंड्स आपका हो गया इंटरनल एंगल का मान ठीक है देखिए दो सेकंड में बन गए सवाल अगर आप, आपका इसी पूछ ले कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा तो आप लोग 360 डिग्री में से क्या कीजिएगा माइनस इसे घटा दीजिएगा ठीक है जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर ठीक है रिफ्लेक्स एंगल का चलिए एक और अन्य क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ट जैसे कि यहाँ पे छः बजकर तीस मिनट ये भी देखिए ओवरलैपिंग का केस है छः बजकर जब तीस मिनट होते हैं तो क्या होता है दोनों सुइयाँ दूसरे के ऊपर रहती है ठीक है यानी कि कंसाइड टाइम हो रहा है ओवरलैपिंग कर रहा है दोनों सुइयाँ दूसरे के ऊपर यानी कि दोनों के बीच क्या हो रहा है कंसैड मतलब क्या होता है जीरो डिग्री का एंगल बनता है ना फ्रेंड्स कंसैड या ओवरलेपिंग या फिर जीरो डिग्री का कौन बनेगा तो जो भी एक्स्ट्रा का टाइम रहेगा तो क्या करना है simply minute by two minute by two minute कितना हमारा है थर्टी और इसे दो से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा पंद्रह डिग्री ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका इंटरनल एंगल रिफ्लेक्स पूछेगा तो 360 में से घटा देंगे हम लोग ठीक है जो भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल तो देखिए काफ़ी इजी में बन रहा है दो दो सेकंड में सवाल बन रहे हैं फ्रेंड्स ठीक है मैंने बोला था आपको कि बहुत ही इजी टाइप से बताऊंगा कोई चिंता की बात नहीं है सिर्फ वीडियो को देखते रहिए आराम से देखिए एक बार दो बार देखिएगा वीडियो को आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये चलिए अब बात करते हैं दूसरे टाइप के सवाल की ठीक है दूसरा टाइप का सवाल देखिए फ्रेंड्स किस तरह से पूछा जाता है आपको कोई देखिए फ्रेंड्स टाइम दिया जाएगा जैसे कि चार और पाँच के बीच में ठीक है चार और पाँच के बीच में ओके आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कब किस समय पे कंसाइड टाइम होगा ठीक है यानी ओवरलैपिंग का केस होगा या फिर जीरो डिग्री का एंगल बनेगा इस टाइप से बोलकर आपसे सवाल पूछेंगे या फिर पूछ लेंगे कि कब पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा कब दूसरी बार बनेगा 90 डिग्री या फिर कब स्ट्रेट एंगल बनेगा तो चलिए हम लोग एक से सभी क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले लेते हैं कंसाइड टाइम से ठीक है कि चार बज के चार और पाँच के बीच में ऐसा कौन सा एग्जैक्ट टाइम होगा जब कंसाइड का केस होगा ठीक है एग्जैक्ट टाइम क्या होगा उसका तो देखिए फ्रेंड ये एक सिंपल सा क्लॉक है देखिए चार और पाँच के बीच में है तो कोई भी कंडीशन होगा तो इसी के बीच में होगा ठीक है तो जब चार बजेंगे तो यहाँ पे होगी घंटे की सुइयाँ चार पर और चार और पाँच के बीच में कंसाइड टाइम बोल रहा है फ्रेंड्स तो अब देखिए आपको इस तरह के केस में क्या करना है आपको घंटे की सुइयाँ जो है वो आपको स्थिर माननी है जैसे कि हमारा वो कांटा फिक्स है ठीक है और मिनट की सुई क्या होगा यहाँ से चलना शुरू करेगी बारह से और जब यहाँ पर आएगी चार बज के बीस मिनट पर तब वो कंडीशन होगा जब वो ओवरलैपिंग करेगी ठीक है तो वो एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग देखिए कांटा को स्थिर मानना है जो भी सुइया हमारा है उसे स्थिर मानते हुए ये सवाल बनाना है हमको आपको ये सोच के चलना है कि हमारा जो घंटे की सुइया है वो मूव नहीं कर रही है ठीक है तो अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स इस तरह से कंडीशन बनेंगे चार बज के बीस मिनट में और हमें फाइंड करना हुआ एग्जैक्ट टाइम क्योंकि चार बीस में तो होगी नहीं क्यों नहीं होगी क्योंकि जब मिनट की सुइयाँ यहाँ से बीस मिनट चलेगी तब घंटे की सुई कुछ न कुछ डिग्री आगे बढ़ जाएगी ठीक है हमें वही फाइंड करना यहाँ पे है कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा लेकिन यहाँ पे बनाने से पहले हम लोग इसे स्थिर मान के चलना है कि कांटा जैसे कि फिक्स है चार पे और यहाँ पे घंटे की सुई यहाँ पे आ गई मिनट की सुई और ये केस बन गया ठीक है तो देखिए कैसे हल करेंगे इस केस में देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लॉक का देखिए जो एक पूरा सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का ठीक है आपको मालूम होगा कोई भी एक राउंड चीज़ होता है वो तीन सौ डिग्री का होता है ठीक है कोई भी सर्कल तो क्लोक भी किया एक सर्कल नुमा है तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिग्री अब आपको पता है फ्रेंड्स कि टोटल क्लॉक में 12 डायल होते हैं एक से लेके 12 तक तो इसे अगर हम 12 से डिवाइड कर दें ठीक है तो हमारा आ जाएगा एक डायल के अंदर कितने डिग्री का कौन बनता है यानी कि बारह और एक के बीच में फ्रेंड्स जब पाँच मिनट होते हैं आपको मालूम होगा कि बारह से एक के बीच में पाँच मिनट होते हैं एक से दो के बीच में पाँच मिनट इसी तरह से साठ मिनट होते हैं टोटल ओके तो एक डायल के बीच कितना अंतर है तीस डिग्री का ओके और एक डायल में कितने मिनट होते हैं तो पाँच मिनट तो अगर इसे पाँच से और डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा छः डिग्री यानी कि एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं छः डिग्री और पाँच मिनट में तीस डिग्री ठीक है फ्रेंड्स तो इसी का हम लोग उपयोग करेंगे ठीक है इससे निकालने के लिए ओके कैसे बनाएंगे देखिए चार और पाँच के बीच में सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि वो कौन सा टाइम है जब वो ओवरलेप करेगा ठीक है तो चार और पाँच के बीच में क्या होगा चार बजकर बीस मिनट तो हमें मालूम चल गया कि वो जब कांटा 20 मिनट चलेगी यहाँ पे यानी कि जब चार पर रहेगी तो कितना दूरी तय की बारह से यहाँ तक आने में बीस मिनट तो हम लोग यहाँ पर बीस मिनट लिख लेंगे ओके और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक आने में मिनट की सुई को कितना डिग्री का फासला तय करना पड़ा ठीक है और हम लोग काउंट कहाँ से शुरू करेंगे तो बारह से जब भी काउंट शुरू करेंगे तो बारह से शुरू करेंगे ओके तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो सुइया यहाँ पर बारह पे होगी यहाँ से फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते यहाँ बीस तक आई होगी चार तक तो हमको पता है कि एक मिनट में छः डिग्री चलती है सुइयाँ मिनट की तो बताइए फ्रेंड कि 20 मिनट में वो कितने डिग्री चल देगी तो 20 मिनट उन्हें छः डिग्री कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा 120 डिग्री अब जो भी डिग्री फ्रेंड्स आएगा उसे दो बट्टा ग्यारह से क्या करना है गुना कर देना है ठीक है कुछ नहीं करना है यही हमारा ट्रिक है कि दो बट्टा ग्यारह से सिर्फ गुना कर देना है डिग्री में अब इसे देखिए कैलकुलेट कर लीजिए 120 सौ बीस इंटू दो कितना हो जाएगा 240 और यहाँ पे 11 से डिवाइड कर दीजिए ठीक है फ्रेंड इसे और छोटा करते हैं ग्यारह दूनी बाईस बचेंगे दो ग्यारह एकम कितना हो जाएगा ग्यारह बचेंगे नौ यानी कि नौ बट्टा ग्यारह ये हमारा पूर्णांक में आ गए तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा चार और पाँच के बीच में तो समय क्या होगा मेरा चार बजकर इक्कीस पूर्णांक नौ बट्टा ग्यारह मिनट ठीक है फ्रेंड्स यही हमारा क्या होगा आंसर होगा देखिए हम लोग यहाँ देखने से लग रहा है कि चार बज के बीस मिनट में ओवरलेप करेगा लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या होगा चार बजकर इक्कीस पूर्णांक नौ बटा ग्यारह मिनट ये वो एग्जैक्ट टाइम है जब दोनों सुइयाँ दूसरे के ऊपर ओवरलेपिंग करेगी ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरह से सवाल इसमें एग्जाम में पूछते हैं तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया काफ़ी इजी है फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है सिंपल आपको फाइंड करना है कि कितना कितन, कौन सा टाइम होगा जब वो कंडीशन बनेगा उसके बाद वहाँ तक का आपको डिग्री फाइंड कर लेना है और सिंपली उसे दो बट्टा ग्यारह से गुना कर देना है ठीक है जो भी मान आएंगे वो मिनट के आएंगे और चूँकि चार और पाँच के बीच में है तो चार बज के ही मिनट लिखाएगा ठीक है पाँच तो लिखाएगा नहीं क्योंकि दोनों के बीच में है तो चार बज के इक्कीस पूर्णांक नौ बटा ग्यारह मिनट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चलिए देखते हैं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी पे बेस्ट है ठीक है देखिए इसमें सवाल पूछा जाएगा आपको कि चार या फिर तीन ले लीजिए यहां पे तीन और चार के बीच ठीक है तीन और चार के बीच फर्स्ट टाइम 90 डिग्री है और दूसरा क्या है सेकेंड टाइम 90 डिग्री ठीक है फ्रेंड्स देखिए ये दोनों सवाल फाइंड करना आपको तीन और चार के बीच में वैसा आपको टाइम बताना है कि पहली बार 90 डिग्री का कौन बने और दूसरा है दूसरी बार 90 डिग्री का कौन बनेगा वो कौन सा टाइम होगा एग्जैक्ट ठीक है तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मोटे तौर पे हम लोग ये पाटा कर लेंगे पता कर लेंगे कि वो टाइम क्या होगा उसके बाद हम लोग उसका एग्जैक्ट टाइम निकालने की कोशिश करेंगे सेम प्रोसेस वही रहेगा हमारा ठीक है तीन और चार के बीच में बोल रहा है फ्रेंड्स इसका मतलब कि घंटे की सुई हमेशा तीन पे रहेगी ठीक है और अब देखिए हम लोग क्या करेंगे मिनट की सुई को देखेंगे कि मिनट की सुई कहाँ रहेगी देखिए फ्रेंड्स आपको पता था कि एक डायल के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है ठीक है और एक ए, एक डायल में कितना मिनट होते हैं तो पाँच मिनट और मैंने बताया था कि एक मिनट में कितना होता है छः डिग्री तो पाँच मिनट में तीस डिग्री इसका मतलब एक डायल में कितना का अंतर है तीस डिग्री का तो सोचिए अगर एक कांटा यहाँ पे है तीन के ऊपर घंटे की तो मिनट की सुई कहाँ रहेगी कि हमारा नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा तो देखिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे पीछे क्योंकि पहली बार बोल रहा है तो बारह की तरफ चलेंगे ऊपर तो देखिए यहाँ से यहाँ अगर तीन से दो जाएंगे तो तीस डिग्री चलेगा हमारा फ्रेंड्स फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे एक पर तो साठ डिग्री और फिर यहाँ आएंगे बारह पर तो नब्बे डिग्री इसका मतलब जो मिनट की सुइयाँ होंगी वो कहाँ होगी बारह पर और ये बन जाएगा हमारा नाइन्टी डिग्री का एंगल ठीक है फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है यहाँ पे फ्रेंड्स ये सिंपल क्या हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा तीन बज जाएगा ओके क्योंकि ऐसा यहाँ पे टाइम लिया गया है कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स ठीक है मैं आपको दूसरे ऑप्शन से समझाता हूँ यहाँ पे टाइम कुछ और ले लेते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़े यहाँ मैं पाँच और छः के बीच ले लेता हूँ ठीक है फर्स्ट टाइम 90 डिग्री और ये हो जाएगा सेकेंड टाइम 90 डिग्री ओके ओके देखिए पाँच और छः के बीच में तो घंटे की सुई क्या होगी सीधे पाँच पे आ जाएगी ओके और अब देखिए फर्स्ट टाइम तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर की तरफ लेंगे बारह की तरफ फर्स्ट टाइम में सेकेंड टाइम रहेगा तो हम लोग इधर लेंगे घंटे की सुई से इधर ओके ये पार्ट में लेकिन फर्स्ट टाइम निकालना सबसे पहले तो हम लोग इधर से पार्ट लेंगे फर्स्ट में ऊपर की तरफ ओके तो देखिए अगर पाँच पे हमारा घंटे की सुई है तो सोचिए कि मिनट की सुई कहाँ रखेंगे कि हमारा इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बन जाए तो देखिए पाँच से चार जाएंगे तो तीस डिग्री का एंगल बनेगा फिर यहाँ आएंगे तो साठ डिग्री तीस तीस साठ होता है और फिर दो पाएंगे तो क्या हो जाएगा नब्बे डिग्री ठीक है यानी कि हमारा क्या होगा मिनट की सुई दो पर होगी यानी कि पाँच बज के दस मिनट पर क्या होगा हमारा इन दोनों के बीच में क्या होगा फ्रेंड्स नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा लेकिन हमें फाइंड करना है एग्जैक्ट टाइम नो कि पाँच दस पाँच दस तो मोटे तौर पे हो गया लेकिन हम लोग फाइंड करेंगे कि एग्जैक्ट टाइम क्या है वो ठीक है तो कैसे करेंगे तो मैंने बताया था कि जो मिनट की सुई होगी उसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे वो सेट होगी और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 12 से चलना कि 12 से चलने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब 12 से चली मिनट की सुई यहाँ तक तो कितना चला 10 मिनट और 10 मिनट में कितना डिग्री चलेगा एक मिनट में छः डिग्री चलती है तो दस मिनट में फ्रेंड्स साठ डिग्री और जो डिग्री आएगा उसे क्या करना है दो बट्टा ग्यारह से गुना कर देना है सिंपल तो इसे फाइंड कर लीजिए हम लोग साठ दुना एक सौ बीस होगा फ्रेंड्स और यहाँ पे हो गया ग्यारह से भाग ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा दस पूर्णांक दस बटा ग्यारह ठीक है तो हमें यहाँ टाइम क्या होगा हमारा एग्जैक्ट टाइम क्या होगा पाँच बजकर ये आपका जो फाइंड होगा वो क्या होगा वो मिनट फाइंड होगा ठीक है और पाँच और छः के बीच में है तो क्या होगा पाँच और जो टाइम होगा वो क्या होगा दस पूर्णांक दस बटा ग्यारह मिनट ये आपका क्या होगा एग्जैक्ट टाइम है जब आपका पाँच और छः के बीच में नब्बे डिग्री का एंगल बनेगा देखने से लग रहा है कि पाँच बज के दस मिनट बनेंगे लेकिन नहीं पाँच बज के दस और कुछ देखिए पूर्णांक में है बट्टा में है ठीक है ये रहेंगे एग्जैक्ट टाइम पाँच बजकर दस पूर्णांक दस बटा ग्यारह मिनट ठीक है फ्रेंड अब ये तो था पहली बार अब देखते हैं दूसरी बार कब बनेगा अब जब बात हो रही दूसरी बार की तो हम लोग क्या करेंगे इस कांटे से इधर चलेंगे क्लॉकवाइज इधर उल्टा साइड ठीक है अब देखिए जब पाँच पे यहाँ पे है तो पाँच से छः आएगा तो कब चलेगा फ्रेंड्स तीस डिग्री फिर छः से सात आएगा तो साठ डिग्री और फिर यहाँ आठ तक आएगा तो नब्बे डिग्री यानी कि कांटा कहाँ होगी आठ पे ठीक है और तब क्या होगा यहाँ पे नब्बे डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है ये आपका आधार है ठीक है ये जो घंटे की सुई है वो एक तरह से आधार का काम कर रही है यहाँ पे इस आधार से आपको इधर बढ़ना है ठीक है तो आप कहाँ तक बढ़ेंगे कि नब्बे डिग्री का एंगल बनेगा तो देखिए यहाँ से यहाँ चलेंगे तो पाँच मिनट अब एक मिनट में छः डिग्री तो पाँच मिनट में तीस डिग्री तो यहाँ से यहाँ तीस फिर छः से सात में तीस तो तीस तीस साठ और फिर यहाँ पे तीस तो यानी नब्बे यानी कि क्या होगा पाँच बजकर चालीस मिनट लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे अब देखिए यहाँ पे लेंगे हम बारह से कि बारह से जब स्टार्ट किए चलना तो ये मिनट की सुई कितना दूर चली तो आठ पे चली तो आठ तक क्या होता है चालीस मिनट लेकिन डिग्री में कितना चली तो आपको पता है कि एक मिनट में छः डिग्री चलती है तो चालीस मिनट में क्या करेंगे छः डिग्री से गुना कर देंगे यानी कि टू फोर्टी डिग्री और हाँ, जो डिग्री आएगा उसे क्या करना है सिंपली दो बट्टा ग्यारह से गुना कर देना है तो हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा चार सौ अस्सी बट्टा ग्यारह ठीक है अब इसे हम लोग थोड़ा सा और तोड़ देते हैं इसे ग्यारह चौका चवालीस हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ बचेंगे चार ग्यारह तिया तैंतीस और बचेंगे सात ठीक है ये आपका क्या आ गया मिनट आ गया और टाइम क्या होगा आपका एग्जैक्ट टाइम तो पाँच और छः के बीच में है तो पाँच बजकर तैतालीस पूर्णांक सात बट्टा ग्यारह मिनट ये क्या होगा आपका एग्जैक्ट टाइम है जब आपका दूसरी बार पाँच और छः के बीच में नब्बे डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए काफ़ी आसान है है ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है मिनट फाइंड कीजिए सबसे पहले आपको कंडीशन देखिए कि कहाँ पे बनेगा उसके बाद मिनट फाइंड कीजिए कि कितना मिनट चला बारह से उसके बाद उसे डिग्री में चेंज कीजिए और उसे सिंपल दो बट्टा ग्यारह से गुना करके आप मिनट को फाइंड कर लीजिए घंटा यहाँ से ले लीजिए आप ठीक है अब देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है जो मैंने बताए थे तीन कंडीशन उसमें दो कंडीशन मैंने बता दिया यहाँ पे एक तो ओवरलेपिंग का और दूसरा 90 डिग्री का अब तीसरा बचा यहाँ पे है कि स्ट्रेट एंगल कब बनेगा ठीक है जैसे कि यहाँ पे छ छ नहीं लेते यहाँ पे हम लेते हैं सात ठीक है सात लेते हैं सात और आठ के बीच में ठीक है 180 डिग्री का एंगल या इसे बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल कब बनेगा ठीक है फ्रेंड्स ये आपका क्या है क्वेश्चन है कि सात और आठ के बीच में वैसा कौन सा टाइम होगा जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा या फिर स्ट्रेट एंगल बनेंगे चलिए फाइंड करते हैं सबसे पहले वो कंडीशन कि मिनट और सुई मिनट की और घंटे की सुई वो कौन से कंडीशन में रहेगी जब हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है सबसे पहले हमारा वही काम है फाइंड करना तो देखिए फ्रेंड जैसे ही सात और आठ के बीच बोलेगा तो आप क्या कीजिए कि घंटे की जो सुइयाँ हैं उसे सात पे ले आइए ओके क्योंकि सात और आठ के बीच में बात हो रही है तो सात पे यानी कि फर्स्ट वाले पे रहेगी घंटे की सुइयाँ और अब आप सोचिए कि 180 डिग्री आपको चलना है ठीक है फ्रेंड्स तो आपको चलना यहाँ यहाँ से चलिए देखिए यहाँ से सात पे है अब देखिए सात से छः के बीच चलेंगे तो तीस डिग्री चलेंगे हम लोग डिग्री में मिनट में पाँच चलेंगे लेकिन डिग्री में तीस चलेंगे तो तीस हमको जाना कहाँ तक है अस्सी तक ठीक है तो यहाँ से यहाँ चले तो तीस डिग्री फिर यहाँ चलेंगे तो फिर तीस तो तीस तीस साठ हो गया और फिर चार पे जाएंगे तो फिर तीस डिग्री तो हो जाएगा नब्बे डिग्री और बच कितना गया नब्बे डिग्री और तो यहाँ से यहाँ फिर चलेंगे तो फिर तीस डिग्री अब फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो फिर तीस अब फिर यहाँ से चलेंगे तो फिर तीस ठीक है तो देखिए कितना डिग्री चल गए हम लोग एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है यानी कि हम लोग कितना चले छः डायल चल गए और छः डायल में कितने मिनट हो गए तीस तीस मिनट हो गए ना फ्रेंड्स और आपको पता है कि एक मिनट में कितना डिग्री होता है छः डिग्री तो तीस मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री ठीक है यानी हमें मालूम चला गया कि जब सुइयाँ यहाँ पे होगी एक पर तब इन दोनों के बीच क्या होगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है आप यहाँ चलिए सात से छः तीस फिर तीस फिर तीस इसी तरह से तीस तीस का अंतर है और यहाँ पे जब आइएगा आप सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या होगा 180 डिग्री आएगा ठीक है यानी इन दोनों के बीच क्या होगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है ये मोटे तौर पर है लेकिन हमें फाइंड करना है एग्जैक्ट टाइम तो अब देखिए वही प्रोसेस करना है कि मिनट की सुई को 12 से चलने में कितना टाइम लगा तो देखिए सिंपली 12 से चला तो एक पे आकर रुक गया है ओके तो कितना चला पाँच पाँच मिनट और डिग्री में कितना चला तो एक मिनट में छः डिग्री तो पाँच मिनट में यानी कि तीस डिग्री और जो भी डिग्री आएगा उसे हमने कहा क्या कहा था कि दो बट्टा ग्यारह से गुना कर दें ठीक है तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा तीस दूनी साठ बट्टा ग्यारह अगर इसे और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स पाँच पूर्णांक पाँच बटा ग्यारह और जो भी आता वो क्या आता है मिनट आता है ठीक है तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा सात और आठ के बीच में है तो सात लेंगे ठीक है यानी कि सात बजकर है ना पाँच पूर्णांक पाँच बटा ग्यारह ऐसा वो कंडीशन आएगा जब आपका इन दोनों सुइयों के बीच में क्या होगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा या फिर स्ट्रेट एंगल होंगे ठीक है दोनों सुइयाँ क्या होगी एक दूसरे के विपरीत होंगी ठीक है यही तो होता है स्ट्रेट एंगल दोनों का विपरीत तो ये आपका हो गया तीसरे टाइप से ठीक है देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये और जो जिन जिन तरीक़ों से सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं उन सभी तरीक़ों को मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को सिर्फ एक और तरीका बच गया है वो है मिरर इमेज का ठीक है क्लोक से भी सवाल बनते हैं मिरर इमेज का वाटर इमेज इसका देखिए फ्रेंड्स नहीं बनता है ठीक है बहुत सारे आपको वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर वहाँ पर आपको वाटर इमेज बताया गया होगा लेकिन आपको बता दें फ्रेंड्स कि एग्जाम में ना तो वाटर इमेज पूछे जाते हैं क्लोक से और ना ही इसका कोई सवाल बनता है वाटर इमेज से ठीक है क्लोक का इसलिए आप उन सब भ्रांतियों में ना रहें सिर्फ इनसे बनते हैं सवाल तो मियर इमेज से बनते हैं ठीक है वाटर इमेज से आपको कहीं नहीं मिलेंगे सवाल क्लॉक बेस्ड बाकी मिलेंगे लेकिन क्लॉक पर आधारित वाटर इमेज नहीं मिलेंगे आपको ठीक है दर्पण इमेज सिर्फ मिलेंगे तो देखिए कैसे बनेंगे दर्पण इमेज का सवाल क्लॉक बेस्ड बहुत ही ईजी वे है काफ़ी मतलब कि आसान है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बता पढ़ने में फ्रेंड ठीक है देखिए कैसे सवाल बनते हैं आपको कोई टाइम दे दिया जाएगा ठीक है जैसे कि चार बजकर चालीस मिनट ओके ये आपको एक तो टाइम दे दिया जाएगा या फिर एग्ज़ाम में आपको एक इमेज दे देगा ठीक है इसी पे बेस चार बजकर चालीस मिनट इमेज रूप में रहे या फिर आपको ये टाइम के रूप में लिख दिया जाएगा ओके और आपसे पूछेगा कि एक यहाँ पे दर्पण रखा गया है ठीक है और आप बताइए कि दर्पण में क्या टाइम शो करेगा ये आपका रियल टाइम है और आपको बताना है कि दर्पण में कौन सा समय दिखेगा जब रियल में चार बज के चालीस मिनट होंगे तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है है ना कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं है ठीक है सिर्फ दिमाग लगाना आपको छोटा सा कंसेप्ट है और इसे याद कर लें और इजी इजी टाइप में आपके सवाल बनेंगे तो कुछ भी नहीं करना फ्रेंड जब भी इस तरह का सवाल आए चाहे टाइम कोई सा भी रहे जब भी आपको एक रियल टाइम दिया रहे और आपसे पूछ ले कि दर्पण में कैसा मतलब कि कौन सा टाइम शो करेगा तो सिंपल क्या करें आप इसमें इतना टाइम जोड़ दें कि वो बारह बज जाए ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए चार बज के चालीस मिनट में कितना और टाइम ऐड कर दें कि वो बारह बज जाए तो देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ से हम लोग बीस जोड़ देते हैं तो ये हमारा पाँच बज जाएगा ठीक है क्योंकि 40 अभी जब 60 होते हैं तो एक घंटा के बराबर होता है यानी कि पाँच बज जाएगा और पाँच में फिर हम लोग यहाँ पर सात जोड़ देंगे सात घंटा तो क्या हो जाएगा हमारा बारह बज गए इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कितना हमने ऐड किया फाइनली तो सात यहाँ से सात घंटा और यहाँ पे बीस मिनट ठीक है यानी कि सात बजकर बीस मिनट यानी कि हमने क्या किया सात घंटा और बीस मिनट ऐड किया किस में चार चालीस में देखिए जीरो छः और सात चार ग्यारह यानी कि ग्यारह बज के साठ मिनट हो गया और साठ मिनट को लिख सकते हैं एक घंटा यानी कि बारह बज गए तो जितना टाइम आपको ऐड करना पड़े वही टाइम क्या होगा आपका मिरर इमेज होगा ठीक है आपको क्या करना है सिंपली आपको ऐड कर देना उसमें देखिए लेते हैं दूसरा ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तीन बजकर पैंतालीस मिनट ओके और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए मिरर में क्या शो करेगा टाइम यहाँ पे जब रियल टाइम तीन पैंतालीस होगा तो मिरर में क्या होगा ये आपका रियल टाइम है आर टी और ये है आपका मिरर टाइम एम टी ठीक है तो क्या करें आप लोग इसमें इतना टाइम और जोड़ दीजिए कि वो बारह बज जाए ठीक है तो कितना जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग पंद्रह मिनट तो यहाँ से बच जाएंगे चार और चार में और कितना जोड़ेंगे तो आठ घंटा तो बच जाएंगे वो बारह तो फाइनली क्या हुआ हमारा आठ घंटा और पंद्रह मिनट ठीक है यानी कि आठ घंटा पंद्रह मिनट तो आपका सही टाइम क्या होगा यहाँ पे देखिए तीन पैंतालीस में जब यहाँ पे रियल टाइम होगा तो मेजर में क्या होगा आठ बजकर पंद्रह मिनट होगा जो भी टाइम आपको ऐड करना पड़े वही आपका क्या होगा मिरर इमेज होगा घड़ी का ठीक है आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अब देखिए इसी को घुमा के पूछ देगा आपसे कि आठ बज के पंद्रह मिनट टाइम हो रहे हैं मिरर में तो वास्तविक समय क्या हो रहा है ठीक है क्वेश्चन है बन सकते हैं जब अगर इधर से बन सकते हैं रियल से मिरर इमेज तो मिरर इमेज से भी रियल टाइम बन सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के तुम्हें तो क्या करना है प्रिपेयर रहना है ठीक है चाहे किस तरह का क्वेश्चन पूछे हमें प्रिपेयर रहना है अपने आप को रखना है ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए क्या करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा हमारा कोई भी टाइम रहे मिरर इमेज रहे या रियल इमेज रियल टाइम रहे या मिरर टाइम रहे आपको सिंपली वही प्रोसेस करना है उसमें कितना जोड़े कि हमारा वो बारह बज जाए तो आपसे यहाँ दिया गया है मिनट टाइम ठीक है और आपको पूछ रहा है रियल टाइम तो सिंपल क्या कीजिए इसमें कितना जोड़ें कि हमारा बारह बज जाए वही प्रोसेस रहेगा तो देखिए तीन पैंतालीस जोड़ेंगे टाइम तो क्या होगा हमारा दोनों को एड करने पे बारह बज जाएगा फ्रेंड्स देखिए पैंतालीस पंद्रह साठ होते हैं अब आठ तीन ग्यारह हो गया ग्यारह बज के साठ मिनट यानी कि बारह बज गए साठ मिनट बराबर एक घंटा होता है यहाँ से एक घंटा निकाल के यहाँ जोड़ देंगे तो बारह बज जाएगा ना फ्रेंड्स तो फाइनली हमने कितना ऐड किया तीन पैंतालीस तो यही क्या हो जाएगा आपका तीन पैंतालीस ये हो जाएगा आपका रियल टाइम ठीक है क्वेश्चन किधर से भी पूछे घुमा फिरा के प्रोसेस वही करना है कितना ऐड करें कि हमारा वो टाइम बारह बज जाए ठीक है तो ये था हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन जितने भी मोस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं क्लॉक से वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए इसमें इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में ठीक है इतना आपने कवर कर लिया अच्छे तरीके से तो आपसे आपका ये नंबर आपको देकर जाएंगे आपसे ये कोई भी सवाल इनसे नहीं छूटेंगे फ्रेंड्स ठीक है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद